No, mä tein Tampereen yliopiston väitöskirjaa, mutta kuten moni muukin, niin asun täällä Helsingissä ja tarvii Helsingissä sen työtilan, missä sitten rauhassa, ja rauhassa voi työtään tehdä. Ja eduskunnan kirjasto on siihen osoittautunut vallan mainioksi paikaksi. Siis väitöskirjaotsikko on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muutokset kylmän sodan lopulla kolme ideoiden merkitystä korostavaa näkökulmaa määritys ulkopolitiikasta olisi varmaan se, että se on valtion ulkoista toimintaa, jota se kohdistaa toisiin valtioihin, kansainvälisiin järjestöihin. No, no mulla on artikkelipohjainen väitöskirja, että se tarkoittaa, että siinä on tavallaan useampi pienempi tutkimus. Ja mä ensimmäisen tutkimuksen on pitkälti saanut valmiiksi ja siinä mä tutkin Mauno Koiviston tämmöistä ajatus- ja, ja ajatusmaailmaa ja uskomusjärjestelmää ja ja sieltä nousi ihan mielenkiintoisia tuloksia. No, diplomatia voi ehkä sanoa olevan tämmöistä ulkopolitiikan ruisleipää, eli, eli pitkälti tai niin kuin miten normaalisti ulkoasia, tai ulkoasioita hoidetaan neuvottelemalla ihan normaalilla yhteydenpidolla toisiin valtioihin ja toimijoihin. Eli se on tavallaan ehkä peruskeino edistää niitä valtion, valtion etuja ja, ja sitten yleensäkin tavallaan perimmäinen keino. Lopultahan pyritään siihen diplomaattisesti asiat aina ratkaistaan, vaikka siihen ratkaisuun voidaan sitten käyttää muita vähemmän rauhallisiakin keinoja. Nyt kun NATO on palannut takaisin enemmän tämmöiseen alueelliseen puolustukseen tässä kriisinhallintapainotuksesta, niin se tarkoittaa sitä, että Suomekin joutuu vähän uudestaan miettimään, että, että mikä Suomen rooli kumppanina on ja, ja se voi haasteellista ja, ja jollain tasolla poliittisesti myös vaikeaa, koska sitten tulee ehkä uusia yhteistyömuotoja, muotoja, mitä meillä ei tähän mennessä ole ollut. Nyt jos Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tutkii, niin siinä Venäjä väkisinkin tulee tämmöisenä merkittävänä toimintaympäristötekijänä. Ja, ja jos historiallisesti katsoo, niin viimeisen 25 vuoden aikana tuo kylmän sodan lopulta, niin Venäjä on ollut hyvin tyytymätön omaan asemaansa Euroopassa. No, itse, itse kun aktiivisesti sosiaalisessa mediassa on, niin tietysti koen sen hyödyllisenä. Mä näen, että se on ensinnäkin hyvä informaatiolähde. Se on hyvä tapa kommunikoida tutkimuksia ja tutkimustuloksia ja näkemyksiä ja, ja ylipäätään tapa osallistua keskusteluun, jota yhä enemmän siellä käydään ja, ja myöskin tavallaan oletetaan, että tutkijat on aktiivisia kansalaiskeskustelijoita ja varsinkin tämmöisessä aiheessa kulkopolitiikka, joka, joka nähdään tärkeänä, niin, niin kyllä sosiaalinen media on siihen vallan mainio erinomainen väline.